नमस्कार आरएनएस नेपाल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु वर्तमान अवस्थामा भाइरल रहेका सचिन परियार लगायत फ्याम्ला फ्यामिलीलाई विरोध गरेको आरोपमा विमल अधिकारीको आलोचना भएको छ विमल अधिकारीका अनुसार सचिन परियारलाई कमै खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाएका छन् विमल अधिकारीले भने जस्तै के सचिन परियार साँच्चीकै कमै खाने भाँडो बनेका हुन् त यहाँ ठुलो प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ गलबन्दी लिसियो गीत करोड क्लबमा पुगेपछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा विमल अधिकारीले खुलासा गरेका हुन् यसै क्रममा विमल अधिकारीसँगै समीक्षा अधिकारी पनि विवादमा मुछिएकी छिन् विमल अधिकारीले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्दा समीक्षा अधिकारी हाँसेको आरोपमा समीक्षा अधिकारी पनि विवादमा मुछिएकी हुन् यति बेला विमल अधिकारीले बोलेका गरेका अभिव्यक्तिहरू टिकटक लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा भिडियो क्लिप्सहरू प्रस्तुत भइरहेका छन् विमल अधिकारीलाई साथ दिएको भन्दै समीक्षा अधिकारी पनि विवादमा मुसिएकी थिइन् र पछि माफी माग्दै दर्शक मान महानुभाव समक्ष माफी माग्दै लाइभ आएकी हुन् दर्शक महानुभावहरू के विमल अधिकारीले साँच्चीकै गलत बोलेका हुन् त विमल अधिकारीका अनुसार अहिले भाइरल बनाइसकेका सम्पूर्णलाई दुई वर्षसम्म टिकाउन अनुरोध गरेका छन् उनले यो पनि भनेका छन् कि सहयोग सहयोग गर्ने धेरै माध्यमहरू छन् हामी पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ तर यसरी आफू भाइरल हुनका लागि अरू भाइरल प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु नराम्रो भएको विमल अधिकारीको तर्क छ दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला र यस्तै यस्तै भिडियोहरूको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरूको साथ तपाईँहरूको माझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने म बिदा हुन्छु नमस्ते